Txilik nahi gaituzte, ezin gara mintzatu, lurrak lapurtzen dizkigute, gure tokeko ekonomia suntxitu behar dute, eta gainera Nafarroako enpresa ikutsak bat, Magnesitas de Navarra, ba, ere ba- babestu baten erdian jarriko dugute, e, eh, zementoz porlaneko enkargatuaren laguntzaz. El proyecto en general de la empresa Magnesitas, un proyecto que para los socialistas es un proyecto estratégico, lo decimos, estratégico para Navarra, estratégico para valles como el Valle de Esteríbar y estratégico, sin ninguna duda, para los trabajadores, para las familias que directa o indirectamente participan de este proyecto. Ikusten dugu badagoela hemen eh, Nafarroan lobby extractivista, bat. jauna, e, Olaztiko Porlan Zementerako enkargatua zen, eta gaur egun Nafarroko PSN PSOEko legebiltzarkidea da. Eta ez da kasualitatea berak aurkeztu izatea mozio hau. Eta hor, ba, bere kide edo mundiloko kide diren e, magnesitas de Navarra multinazionalei favoria egiten dabiltza ez dela. Orduan hemen ikusten duguna da, e, lobby extractivista bat, Eta duguna da, erdera zerreten dena, puertas giratorioaz, ate giratorioak, eta badaude interes personalak, eta eramaten dituztenak politikara. Eta ikusten duguna da ere, ba, gure agintariak ez daudela herritarren interesak defenditzeko, gure agintariak ez daudela e, Nafarroako eta Baztango komunalak defenditzeko, ez daudela inondik ere e, Nafarroako eremu babestuak e, Natura 2000 sarearen baitan dagoen zek aldude mendi lehenbiziko zek deklaratu izan zena Nafarroan gainera eta hundienetako bat babesteko, ez daudela inondik ere lehenbiziko sektorea, e, sektore estensiua eta gainera preziski erdizko bazkalekoa e, ekologikoan izenpetua dagona babesteko, eta ez daudela inondik ere baztango tokiko ekonomia eta ingurumena babesteko, baizik eta beraien interes pribatuak defenditzeko eta batez ere herritarren ondasunak espropiatu, eta multinazional batei emateko daudela. Eta gainera, dakizuen bezala, berriki, herri galdeketa debekatu duten Nafarroko gobernuaren laguntzarekin, baino es, Nafarroan Espainian duen gobernu delegaritzak debekatu berri du, eta bueno, ba, hoxen da na, baztango egoera, xilik nahi gaituzte, ezin gara mintzatu, lurrak lapurtzen dizkigute, gure tokeko ekonomia suntxitu behar dute, eta gainera, Nafarroako enpresa ikutsakorrenetako bat, Magnesitas de Navarra, ba, eremu ba, babestu baten erdian jarriko digute e, Cementos Porlaneko enkargatuaren laguntzaz. Queda, por lo tanto, aprobada la moción. Señoría, silencio, silencio, señoría. Señorías, silencio. Queda suspendido. Señorías, si le la mano, os tendremos que proceder al desalojo. Silencio. Queda Magnesita, se